Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu. Aa, ah, niko hapa ni kiongozi wa Islam hapa Shimbi, imamu kwa jina naitwa Amiri Kiwango. Aa, ah, na kwa bahati njema e, na faraja tumepokea ugeni kutoka kwa mheshimiwa mbunge wetu wa wilaya ya Rombo kwa kutoa sadaka hii ya kufutarisha Waislamu. Sisi kwetu ni faraja kubwa, na tunaona kwamba yuko pamoja nasi, na kikubwa sisi ni kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu amwangazie malengo yake, Mwenyezi Mungu aweze kumfanikishia, amuondoshee maadui walioko mbele yake wa kila sampuli na amwangazie mwanga wa nuru. Aa, ah, kwa ujumla tu sisi tunashukuru sana, tunashukuru sana na tungetoa wito tu kwamba isiwe ndio mwisho e, iwe ni chachu yake kila wakati kuwaona ndugu zake e, wa imani ili nasi tupate moyo wa kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu na hivi sasa baada ya kupokea sadaka hii nitaonana na Waislamu kwa ajili ya kufanya dua maalum ya kumwombea mheshimiwa mbunge kwa kazi yake anayoifanya madhubuti tunaiona. Nashukuru sana.